Bonjour à tous Dans cette vidéo, nous allons fabriquer un collier de l'amitié en pâte Fimo. Pour commencer, mélangez chaque boule de couleur avec de la pâte Fimo nacrée pour obtenir un aspect irisé brillant. Nous avons choisi trois couleurs, mais vous pouvez en utiliser plus. Fabriquez un boudin avec chacune de vos couleurs. Torsadez les boudins entre eux une première fois. Pour que les couleurs se mélangent et obtenir de fines marbrures, répétez cette opération en pliant plusieurs fois. Façonnez ensuite une boule en la roulant entre les paumes de vos mains. Pour plus de facilité, utilisez un emporte-pièce de la forme désirée. Coupez la forme avec une lame crantée pour obtenir deux pièces qui s'emboîtent. au sommet de chaque pièce avec délicatesse pour ne pas déformer vos créations. Pour personnaliser chaque pièce, utilisez une lettre de pâte alimentaire à l'initiale de chaque ami. Vous pouvez également ajouter une touche girly avec un strass en verre qui résistera à la cuisson. une fois l'emplacement du strass créé, le retirer, déposer une goutte de fimo liquide dans le creux, replacer délicatement le strass. Cette astuce permet d'éviter que le strass ne se décolle. Après cuisson, passez une fine couche de vernis qui révélera l'effet nacré de la création. Nous espérons que ce tuto vous a plu. Pour continuer à progresser avec nous, pensez à vous abonner, c'est gratuit.